kuva mvutse mbayeho nta nubwo nigeze mbona uburozi ukuntu busa nta nubwo nigeze mbona uko busa habe no kubutera imboni kubona umuntu w'umukecuru nabona umukecuru umenetse nk'amaso nkavuga inkuru ya ni umurozi ariko ntabwo nari nzi uko uburozi busa nta nubwo nigeze menya ariko nagiye kumva numva abantu aho abagore bari n'abagore hari abamama bajya bajya mu matorero ugasanga barashyushyika bakavuga utugambo numva abatangiye bati uriya ni umurozi yaroze runaka abana ba runaka uriya muntu runaka bakajya babivuga noneho rero kuko abagore icyo utumvishe kiba kitavuzwe umwe akanyaruka akanyongora atari kuzi ko kanaka yakuvuze mm. ntiyarambuze se ati avuga ko uri umurozi navuga ni si ibyo bintu ni ibiki bibaho mana ngahagarika umutima nkibaza ese ngasenga mm. biza kunyanyagira bigera ahantu henshi cyane biza kugera mu itorero nasengeragamo itorero rya deperi bati buretse bashatse uburyo banyirukana ngo bankure mu muryango babonaga ko ndi umuntu umuntu wapfaga wese bavuga ko ari njye wamwishe mm. mm. none ubundi baca hasi natahaga ubukwe ntabwo bajyaga bampa mm. nagendaga ngiye kureba Eh, bangaga kuntora eh. mm. noneho nahagarara hafi y'aho umugeni ari nari narabimenye mm. ko navugaga inti ninkomeza kugenda mpegera mm. barampirika eh. hareruya hareruya uri umunyembaraga uri umunyamaboko oh, hareruya hareruya hareruya nsabiye abapfakazi imana batarakumenya n'abakumenya imana bakiyabagiza ndabasingiye ubambika imbaraga nyir'ibihe ayi data wa twese babuze uko bigenza ubarengere ubatabare mana sengera abarwayi nyagora ku ngoma abarwayi batabara bari ku gisasiro ubarengere ubambike imbaraga reka nguhe ikaze kandi nkwifurize umugisha w'imana aho uherereye hose yaba Aziya, Australia, Uburayi, Canada ndetse n'ahandi hose mwumva ururimi rw'ikinyarwanda reka tukwikaze twifurize kugubwa neza niba wumva utamerewe neza ihangane ejo n'ejo ubundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza uyu munsi ushobora kuba ah, uri kubona nta nzira ndetse ntaho kunyura ufite ariko niwizera Kristo umwami n'umukiza ah, arakubera umugenga mu buzima bwawe bwa buri munsi ibyo wifuza byose biraza kuza kugenda neza ah, nta kindi nicyo ngicyo uyu munsi muri kubona kuri kamera twabanye n'umumama ni umubyeyi ukuze ah, reka tuganire muraza kuza kumenya byinshi burya ah, ah, abakuru ngo ni inzu y'ibitabo uyu munsi rero turaza kuza ku kugira umugisha wo kuganira n'uwo mubyeyi mama turakwakiriye ugiye gutangira wivuga mu mazina kugira twese tuze kuza kubana muri kino kiganiro tuziranye turakwakiriye murakoze mm. mufatire areruya nitwa mukandahiro ejeni nkaba mm. eh, ndi umubyeyi ushima imana mm. eh, ubu ngubu maje kugera mu myaka y'ubukure mfite imyaka mirongo itandatu n'ine mm. nabyaye abana barindwi babiri bitabye imana eh, nkunda kwivuga cyane kugira ngo mbone aho mpera ubuhamya buhamya bukomeye cyane bw'aho Yesu yankuye mm. n'aho angejeje eh. muri abo bana babiri bitabye imana na papa wabo mm. yitabye imana mu ntambara icyenda kane mm. ni umupfakazi rero wapfakaye mfite imyaka mirongo itatu n'itatu areruya rero ndashima imana ko yesu yandinze ubuhamya bukomeye cyane nasigaranye abana batandatu uwa gatandatu yapfuye nyuma mm. ariko ndashima imana ko Yesu yangiriye neza akandinda mm. yandindiye ubugingo andindira n'umubiri mm. ndashima imana ko nigeze niyanduza mu bintu by'abagabo nabanye n'igitsuru cy'uwiteka kugeza na n'uyu munsi ndashima imana ko yesu ari undinda akanandagira ndakivuga muri icyo gihe rero nahuye n'intambara zitandukanye nahuye n'ibigeragezo bitari bikeya nahuye n'inzara nagize inzara murabyumva umuntu w'umupfakazi abana bari batoya cyane umwana mukuru yari afite imyaka cumi n'itatu eh, utundi umwana mutoya rero yasize amaje kumubyara afite amezi abiri eh, nari mpetse uruhinja uwo bakurikirana yari afite umwaka n'amezi umunani undi nanone ukurikiyeho nawe yari afite ari wapfuye wa hmm. gatandatu yari afite imyaka itanu hmm. ariko ndashima imana ko yambereye ingabo inkingira yesu yambereye ingabo inkingira ku manywa na nijoro hmm. yararasanye cyane ndamubona imyambaro ntabwo igihusha ndamushima yesu kandi nkaba ndimo no kwivuga nyine aho yankuye yarandinze cyane napfakaye ni ndi umunyagice utari wabatizwa ndi umunyagice w'amezi atandatu n'umutware wanjye twari twakiriye agakiza arimo ariko imana ikomeza ikajya inyereka bene data nta kintu imana igomba gukorera intore zayo itabanje kuzimenyesha nari naramenye ko umutware yenda gutaha ariko simbifate ngo mbyumve nabonaga ko kwakira agakiza ari ukwibera mu mudamararo nkumva ko nta n'ikibi kigomba kunzaho maje kwakira agakiza ariko umutwaro yaciyeho hari icyo imana yashakaga ubwo nabanye na yesu nyine yarandinze murumva kuva icyo gihe kugezana n'uyu munsi akomeza ambwira ko azantuza mu mujyi wa kigali mm. hareruya none ntuye mu mujyi wa kigali yaje kunyereka amatara mm. ndamushima ubwo mm. nari nkivuga ni ukuri ndashima yesu ni umunyembaraga kandi ni umunyembabazi yandereye abana barakura ukabyara yangiriye neza cyane kandi imyaka yanjye y'ubukure ayindindiyemo narwaye arankiza ageze mu karengane burya ntabwo mu kuboko kw'imana haba ibyiza gusa muri icyo gihe cyo kugeragezwa kwanjye cy'ubupfakazi nari mu ituro rya deperi amazemo imyaka cumi n'itatu hashize imyaka cumi n'itatu ntangira n'ikigeragezo burya abantu b'abapfakazi barahigwa baba bafite n'igisuzuguriro ntangira n'ikigeragezo cyitwa ngo kwitwa umurozi ikigeragezo cyaranjunguje ariko kubera ko ntacyo umutima wanshinzaga kubera ko numvaga ntacyo umutima undega hari ijambo ryamfashije hari ijambo ryamfashije ririya jambo rivuga ngo ubwo bazagutoteza ngo bakakuvuga byinshi ngo bakakurenganya ngo bakumpora ngo uzamenye ko ingororano zawe ari nyinshi mu ijoro namaze gusoma iryo jambo numva riramfashije ndavuga ni basi ntacyo ubwo umwami wanjye ariko bamugenje nanjye ngiye kujya mu ruhande rwe nahagaze muri urwo ruhande rero kugezana n'uyu munsi igihe cyarageze yanshyize hejuru witeka areruya yesu yigeze no kunyamamaza arambwira ati nzakwitira irindi zina humura mm. kubera ko namutonyeho igihe cyarageze nsohoka muri adeperi aranyimika mba pasiteri mu itorero ryitwa Edp itorero ry'imana ry'ubuhanuzi mu rwanda riri kanombe munsi y'ikibuga cy'indege bishopo waryo bamwita ediyasi nkundabera hmm. abatahazi bazahagere barebe ririya torero ryaranyimitse niba atari we ntibeshye wari wagize ibibazo bamufunze mu minsi ishize eh, bamwita ediyasi nkundabera hmm. ni itorero bakunda kwita abadodiye habamo ibigo by'amashuri eh, habamo ibigo by'amashuri hakunda gukora amanama atandukanye ni uko imana yarambwita nzakwicazanya n'ibikomangoma byari ukugira ngo ibyanditse yanditse bisohore mm. yesu nashimwe kwari ukwivuga mm. nanjye nabaye pasiteri rwose <laughs> numva ndanezerewe mm. ahari ubupfakazi anicazanya n'ibikomangoma nganira n'abantu bakomeye mbonana n'abazungu ndanezerwa cyane Eh, n'ubundi pasiteri ntabwo bijya bisaza ijambo imana yavuze ntabwo rijya risaza yanyimikishije amavuta ndamushima cyane eh, intege nkeya z'amatorero mm. eh, bihagarara nk'uko n'abandi byagenze ariko ijambo ry'imana ntabwo rijya rihera hareruya njya mwumva mu nzozi njya mwumva ngenda mu misengere iyo ndambuye amaso ndebye mu ijuru ndimo gusenga mbibwirwa n'uko icyo nsabya cyumva akururukira gukora hareruya ntabwo njya mbasha kuvuga ijambo n'ubuye amaso ndebye ijuru icyo musabye ahita amanuka akaza gusubiza kugira ngo yubahishe izina rye mm. eh, ndashima imana rero mm. nanabibwiraga mm. ati umubyeyi ati nabibwiraga oh, umubyeyi cyangwa ni umukecuru ariko harimo abantu batemera izina mukecuru ni umubyeyi reka dukoreshe mubyeyi turagushimiye cyane tugiye kubana nawe muri kino kiganiro umuntu udukurikira uze kuza kwihangana ibyo turi buze kuza kuvuga ntibibice mu gutwi ngo bihinguke mu kundi ahubwo bibe inkomezamutima mu by'ukuri icyo wumva cyagufashije uze kuza kubivuga muri komenti uvuga ati mukecuru wakoze uyu mukecuru niba mutamumenye uyu ni nyina wabo wa penina mwagiye mumenya penina babwiye ukuntu yajyaga ajya kwiba imisaraba uyu munsi twahuye na mama wiwe agiye nawe kutuganiriza ku kigeragezo yahuye nacyo mu itorero rya deperi ari umukristo bakamugerageza bikageza igihe n'igihe yumva akeneye kuba yahava mu by'ukuri hari igihe uburira ahantu amahoro wanahakundaga ugafata umwanzuro wo kugenda reka aducire mu ncamake y'ubwo buzima yabayemo bwo kwitwa izina ribi buri muntu wese yumva risebetse ariko agakomeza kwihangana agakomeza kwizera kirisitu kugeza igihe abuhokeye yesi ashimwe eh, nagiye burya abantu bakunda kuvuga amagambo ariko imana ivuga ijambo eh, kuva mvutse mbayeho nta nubwo nigeze mbona uburozi ukuntu busa nta nubwo nigeze mbona uko busa habe no kubutera imboni eh, kera bajyaga batubwira ngo eh. uburozi busa umukara nakundaga kubona umuntu w'umukecuru nabona umukecuru umenetse nk'amaso nkavuga nkuriya ni umurozi <laughs> ariko ntabwo nanze nzi uburozi busa nta nubwo nigeze menya ariko nagiye kumva numva abantu abagore bari n'abagore hari abamama bajya bajya mu matorero ugasanga barashyushyika bakavuga utugambo numva abatangiye bati uriya ni umurozi yaroze runaka abana ba runaka uriya muntu runaka bakajya babivuga noneho rero kuko abagore icyo utumvishe kiba kitavuzwe umwe akanyaruka akanyungura atari kuzi ko kanaka yakuvuze mm. ntiyarambuze se ati avuga ko uri umurozi Navuga ni si ibyo bintu ni ibiki bibaho mana ngahagarika umutima nkibaza isemana ngasenga biza kunyanyagira bigera ahantu henshi cyane biza kugera mu itorero nasengeragamo itorero rya deperi ku mudugudu wa deperi hariya ikayenzi rutare mu majyaruguru ibintu biranyanyagira cyane mu bakozi b'imana induru ziravuga bati umurozi umurozi umurozi umurozi ariko ikintu ngewe nshatse kuvugira iki kintu ni abantu bajya bakeka burya gukeka ni icyaha ugomba gukeka amaraso atariho urubanza buriya penina ajya akunda kuvuga ikintu gituma anamukunda cyane akunda kuvuga ati ngewe nakoraga ibi ariko hari abantu benshi batajya babivuga umuntu akavuga icyo yakoraga akakivuga uko kiri hari abantu benshi batigeze banatura ariko njye mu buzima bwanjye ntabwo nigeze mbibona ibyo bintu ariko hari abantu benshi baguye kuri njye baca imanza umwe yabwa undi akabwira undi burya insengero nyinshi zirasenyutse zirasenyutse cyane ziziza amagambo umuntu akagira atya akitwaza umuntu akifata akabwira mugenzi we akavuga ati uriya mugore wa runaka yasambanye kandi amubeshyera mm. Mm. kandi agakomeza urugendo atubundi ajya mu ijoro mm. nk'ubu nk'abantu abankurukiye mu mbabarire nk'abantu bagiye bavuga nk'icyo kintu abansabye imbabazi ni bake ariko bagiye bagira ubutwari bwo kuza kunyegera eh, bakambwira bati tubabarire kuko imana yari yanshyize ahagaragara mm. umunsi wo kwimikwa kwanjye yari amateka mm. eh, kuko imana yaravuze iti ngewe ndagukuraho iki gisuzuguriro mwana wanjye kuko wambereye inkoramutima nanjye ndaje nkwamamaze mm. mbaye pasiteri umuntu yari yarazaga ati ati mbabarira ati bya bintu ntabwo nari nzi ko ari uko bimeze baranyandagaje isiranyota banyambuye n'imirima amasambu bakayanyaka kuko nabaga ndi nsuzugurwa mm. mirima yanjye byageze n'aho bakwambura imitungo yanjye barayinyatse mburana imyaka iyo myaka cumi n'itatu mm. yabaga ari imyaka yo kugeragezwa n'imiryango nashatsemo mm. baraza imirima barayigabiza barayihinga byagezeho no mu miryango bigeramo washatse mu miryango nashatsemo baravuze bati twari tubitse uno muntu bati buretse bashatse uburyo banyirukana ngo bankure mu muryango babonaga ko ndi umuntu umuntu wapfaga wese bavuga ko ari njye wamwishe hmm. mm. noneho ubundi baca hasi natahaga ubukwe ntabwo bajyaga bampa mvitansiyo hmm. nagendaga ngiye kureba <laughs> eh, bangaga kuntora eh. hmm. noneho nahagarara hafi y'aho umugeni ari nari narabimenye ko navugaga inti ninkomeza kugenda mpegera barampirika eh. hareruya buriya hari abantu bafite ibikomere hari abantu bafite ibikomere by'abandi bantu nyamara abantu bakwiriye gukizwa neza bakamenya ukuri umuntu akavugisha ukuri uko kuri eh, kuko ukuri niko kuzatubatura mm. ukuri niko kwatumye mose atabarwa mm. burya mose kugira ngo atabarwe mose yagiye akoresha ukuri mm. ndashima imana rero ko yandengeye ikandinda imyambi kuko bagombaga no kunsanga mu nzu bakanyemagura bakanyica ndibuka umunsi umwe nigeze kujya kurema isoko umuntu abwira undi ati ugende umunyicire iyi ni umurozi hmm. icyo gihe ari umukorodefesi icyo gihe bitwaga abakorodefesi atugende atumukubita isasu umuntu araza anyiyoberanyaho umuntu aranyungura arambwira ati nyamara uriya mugabo yagutumweho icyo gihe byaragaragaye mu isoko biraboneka hmm. ariko ndashima imana ko yandinze yankuye muri iryo soko ndatahangera mu rugo ngeze mu rugo nkomeza gusenga imana mpamagara ijuru barandogesheje amahembe amahembe kuko amahembe ntarenganya mm. biriya bintu byitwa amahembe ntabwo birenganya byaraje eh. uba urimo gusenga buriya yesu ni umugabo ukomeye cyane njye nabonye yesu mm. amahembe barayohereza kubera kuko nta kibazo ufite kubera kuko nta kintu wigeze ukora mm. amahembe nayo araza kubera ko hari umugabo umugabo w'ukuri ntabwo amahembe ntajya arenga ukuri mm. eh, ntabwo umuntu yakuroga amahembe uh, akurenganya bakuroga amahembe wagiye mu ntege nke ugapfa mm. eh, bagomba kukwica ukuri mu ntege nke bakuvuze nawe ujya kubavuga mm. eh, baguciriye imanza nawe uca imanza njye nahoraga ntumbira uwo namenye amahembe barayohereje ari nijoro bigeze nka saa munani araza ngo aje ngo yinjiye ku mutima ageze ku mutima arabwira ngo umutima ntabwo twawushobora baravuga ngo duce amaguru bagiye ku maguru cyokora ikintu numvishe ku maguru nuko numvishe ibintu bikonje numvishe ari nk'utuntu tw'udukeri twinshi tunguyeho noneho numva ijwi rimbwira ngo hindukire urebe imbere yawe ndebye gutya hakurya aho nari ndyamye mbona ikadere nini irimo umugabo umugabo yesu mbona ikadire hmm. iburyo bwanjye irimo umugabo yesu hmm. mbona arabambye ku musaraba noneho ndamureba arambwira ati hejuru ye hari handitseho ijambo ngo ni yesu nazareti hmm. ku mutwe we numva ijwi rirambwiye ngo vuga ngo ni yesu nazareti izina rya yesu abadayimoni bararitinya mpita mvuga ngo yesu w'i nazareti ndongera nsubiramo Yesu w'i nazareti ya mahembe ngiye kumva numva bigize gutya birahinze birashwekuye birirutse bikubita urugi birirukanka bikubise urugi nanjye ndabyuka eh, byakubise urugi ndabyumva bikubita urugi byagendaga bifite imirindi mpita neguka nari naryamye ngaramye kuko sinzi ukuntu byampinduye ko ngo birimo gushaka umutima hmm. nuko ndasohoka ngenda mvuga ijambo ngo ni yesu w'i nazareti Ni Yesu w'i nazareti burya imana ifite ubutware eh. byarangiranye ngenda mbibwira ko ari yesu w'i nazareti ndabijyana ngera ku rugo bigiyemo mm. niho nahise menya umuntu wari wandogesheje uwo ari we mm. eh. nsanga ni muri ba bandi banyitaga umurozi mm. byarinjiye bijya mu rugo ngiye kumva numva ibintu birahubanganye aho ngaho byari bigiye nanjye nari mpagazeho kandi byari nijoro nahubutse nirukanka ndagenda niruka kandi na rumwe nari ngenyine ndi mu mwuka numva mfite ubutware ndavuga inti ni yesu w'i nazareti nti ni yesu w'i nazareti nuko ndagarutse ndibaza nti ubu ngubu umuntu wambona aha yavuga ko nateye mm. ndongera nsubira ariko nsubira mvuga ni yesu w'i nazareti mm. niyo abantu ku gasozi ahantu ntuye barabyumvaga nanditse amateka mm. abankurikiye b'i rutare mu nkoto umurenge wa rutare akarere ka gicumbi mu ntara y'amajyaruguru mm. ndi mukandahiro eugenie wahuye na bya bigeragezo mutayobewe mm. byo kwitwa umurozi abantu bose barabizi hareruye abantu mm. bose barabizi cyane barabizi nta n'uwanyomoza nta n'uwashyiraho komantere kuko barabizi ubu babizi neza bazi ko imana yankuyeho igisuzuguriro ubwa mbere yangiriye neza iranyimika ibyo barabibonye ndayobora mba pasiteri ndubaka insengero ndayobora ndayobora ndabatiza naranasezeranyije umugeni mm. bageze aho umugeni umunsi wo kumusezeranya cya gisuzuguro cyaragarutse umunsi ndi busezeranye umugeni mm. bajya kumugambanira ngo uwo mugeni ngo ngiye gusezeranya yari indaya mm. ngo nta n'ubwo ari busezerane njye i kanombe ndagenda njya kwa bishopu yari ari muri amerika ndagenda ntanga ikibazo ndavuga intimunyimike mbe pasiteri sinsezeranye umugeni wanjye bahita banyandikira bampereza igitabo cy'amasezerano hareruya nari mfite n'undi mupasiteri twakoranaga witwa na sitazi bayavuge nuko ndahaza turaza tuza gusezeranya umugeni wanjye mm. noneho nsanga banamugambaniye uwari kuri ba marene arabyanga mm. nabaye marene mba pasiteri yesu nashima <laughs> nashingiye umugeni abankurikiye yitwa mukamana nosiyata aba hariya agaseke mu midugudu mm. umugabo we bamwita jean dieu hitimana hareruye ubu barabyaye bafite n'umwana witwa debora eh, babanye neza bafite urugo rwiza rushimishije mm. eh, ubwo icyo ni ikintu imana yankoreye gikomeye cyane mm. eh, ndakomeza rero bo muri ubwo buzima ariko imana iranyamamaza ingirira neza iti nzanakujyana mu mujyi wa kigali se nzajya mu mujyi wa kigali nzamenya ndi bukoreho ibiki koko mm. ariko ubwo abana banjye babaga muri uyu mujyi mfite umuhungu witwa ntaho ndereye anderi ni umuvugabutumwa abakunda kumumenya kuri yutubi agira ijambo rivuga ngo twebwe twarize ngo abatarigiye samatare ngo twigiye kizabonwa ngo abatarigiye kizabonwa twigiye mu rupfu ngo twebwe twarize iryo jambo akunda kurivuga rikanezeza mm. anderi umuhungu wanjye yakoresheje ubukwe bwiza cyane mm. bwaciye ku binyamakuru mm. yakoresheje ubukwe mu kwezi kwa karindwi ubukwe bwiza cyane buramamara Eh, gusaba no eh, umurenge wabereye umurenge wa rutare niho twagiye kongera eh, andere uramuzi ngubu umuvugabutumwa mwiza cyane w'ibigango mm. yesu nashimwe umwiza umugore w'icyitegererezo nasabye umukazana mwiza ko nanjye imana ikwiye kungira mu ruganda mm. ikagenda ikanzanira umukazana mwiza hareruya Eh, urakoze kuko umuzi ubwo ndashima imana ko yakoze umurimo utangaje ngewe ndashima imana cyane yankoreye ibintu bitangaje ntafite amafaranga ubu ndi umuntu w'umupfakazi wo kugira ngo ubukwe bwamamare kuriya yesu yarigwatirije umurenge wabereye ahantu hitwa irutare niwo umurenge wabereye noneho kwiyakira byabereye kuri sandi paka hariya ku rwesero ku mazi urumva ko imana yari irimo kuntambagiza eh. aho sheri wanjye atanjyanye urumva eh, ko eh, amasezerano y'imana ntajya ahinduka hareruya hari amagambo menshi nagiye mvugana nawe yagiye ambwira ati nzakurinda kandi nzakugirira neza hmm. nubwo nabaga nambaye umubiri umubiri nkumva uranduhije ariko yajyaga ambwira ati humura ati humura ndi kumwe nawe nzabana nawe eh, kandi akambwira ati nonye wazabyara abana b'imbyarwa kubiri umwana wanjye andere hmm. ajya avuga ati mama wanjye si ngombwa kumutera ibuye si ngombwa kunaniza mama mu mutwe hmm. ati mama yagombaga kuduta turi abana hmm. ariko mama yaradufashije cyane nashingiye n'umugabo noteri uhagarariye ubutaka mu karere ka gicumbi ahantu hitwa shangasha umukobwa wanjye nari narahaye itorero n'inka nayihaye itorero nagiye gukwera ku itorero nagiye guhigura umuhigo w'inka mm. mfite ubuhamya burebure mm. nzajya ngenda mbubaha uko nshobojwe mm. imana yankoreye ibitangaza twavuye hariya kingifisha kuri muhazi imana irazitegura noneho ubukwe bwo gusaba no gukwa e, bwabereye hariya i nyarutarama muri iriya hoteli yitwa sandi paka eh? urayizi hareruye imana yankoreye ibitangaza yarantambagije uyu murwayi ukabyara mm. imana yanyeretse gukomera kwayo habereye ubukwe bwiza cyane icyiciro rero yantegesheje urugori nabonye amakado meza icyiciro cyo gushyingirwa imana yaranejeje mm. imana yaranejeje impereza umushoferi utaturanyijwe n'abantu anshyira mu modoka w'umuhanzi mm. wagendaga ndirimbira bamwita mariselina ni mm. eh, yagendaga andirimbira akaririmbo keza cyane hari igihe nzaguhuza nawe mm. eh, keza cyane nakunze mm. imana yarantambagije ubukwe bwabereye karama gusezerana byari byiza cyane umwana wanjye yitwaye mu modoka nkamureba nkavuga uriya ni wa mwana wa mupfakazi ariko imana igikora ibitangaza eh, za nshuti zanjye roza iwacu rutare ni nabwo bajya bavuga bati twabonye imana ku ikora hmm. eh, nta nubwo uvuze ko ikintu cyitwa ngo umurozi banagukubita bakugwa nabi hmm. umuntu ukomeye w'umunyamahoro hareruya hmm. iyo imana ikoze ibintu abantu bahindura imvugo iriya niyo mana tugomba dukwiriye gukorera itagira amagambo ivuga ijambo rimwe gusa kandi tukayigumaho twagera kwiyakira hariya kicukiro kicukiro niho ubukwe bwabereye muri tekira tekira hoteli ntabwo njya nibagirwa hareruye eh, mu kagarama tekira eh, niho nambariye ikamba mm. ikamba ry'ababyeyi nambaye ikamba ndavuga intu burya kwiyonona nibibi nambaye ikamba ndavuga intu ubungubu ngubu iri kamba iri kamba imana gusa abantu bose niko bakoresha ubukwe bakambara amakamba ariko njye nambaye ikamba mm. Mm. hamwe na ba mwana wanjye tujya turabona tukisetsa imana yadukoreye ubukwe bwiza cyane yadukoreye ubukwe buhagarariye isi nubwo ibizazane bitabura eh, hakaza ibizazane ariko kiriya imana yagikoreye mm. kiriya imana yagikoreye kugira ngo yubahishe izina mm-hmm. eh, yubahishe rya zina ry'insuzugurwa ngewe nabonye atari natwe twabukoresheje mm. nta n'umuntu iyo nsubije amaso inyuma nubwo bwaba buri mu ideni nubwo bwaba buri mu kuguza nubwo bwaba buri mu gusaba nubwo ibyo bwabamo nta bantu benshi bajya bashakisha ngo bakore kuri biriya bintu biriya ni imana yagira ngo inyerekane igihe nka kiriya ndashima imana rero ko imana yangiriye neza yakoze umurimo utangaje yaranyamamaje yo kabyara n'ubundi mu mujyi wa kigali eh, ni mu bibazo ariko imana irahari yarahabaye eh. ah, uravuga ati imana yarahabaye izina umurozi ryahindutsemo izina umuvugabutumwa umupasitori umushumba ushyingira ndetse abamwitaga yuko ari umurozi nibo bamuzaniye abana ngo ababatize nibo bamuzaniye abana ngo abashyingire kugeza aka kanya aravuga ngo ndashima imana iyo yabashije kunshoboza nkaba nkigejeje aka kanya nkaba ndangije imyaka mirongo itandatu na n'ine niko watubwiye niba atari irengaho itanu n'icyenda ubu ni imyaka mirongo itandatu irenga nyine cyane ariko uracyavuga ati ndacyashigamye kuri yesu kirisitu ni mirongo itandatu n'ine ah, ubu kugeza aka kanya ni iki kintu wabwira abantu bari mu kigeragezo bageragejwe no kwitwa amazina bakakuremera ngo uri indaya ngo uri umurozi ngo uri umwicanyi mu by'ukuri ibyo bintu utabikora eh, ibyo bintu abantu benshi barananiwe mm. umuririmbyi yaravuze ngo ngo kuki unaniwe gutegereza mm. eh, ko iyo ubona nubona ugeze ahantu hakomeye mm. ukumva unaniwe mm. buriya rero umwami wese arakomeye cyane nibakubwira ngo urumuruzi utaroga ujye ugenda ujya ahantu wiherere ubwe uti yesu weho mu biganza hari icyo wabonyemo kuko yesu arakuzi cyane imbere n'inyuma arareba kandi nta hantu atazi eh, arareba no mu bwisho bw'umutima ibintu byose uba ababizi. wowe ujye ubimwereka igihe kiragera bikagira iherezo ababivuga bakabona ko barimo kwibeshya noneho kandi ni nabwo utumbagizwa nibwo ugenda uzamuka uzamuka mu ntera ngewe nagiraga ipete rikomeye cyane buriya ngewe njya mbona abasirikare bagenda bagira inzego amapeti agenda asumbana njya mu kigeragezo uko cyaje cyose nyikuramo ipeti mm. ikigeragezo cyose uko kije nyikuramo ipeti mm. kuko nanjye ntabwo nizaniye kandi ntabwo nigeze ngira uruhare mu bindiho hmm. eh, ubundi urasenga ukajya ahantu ugasenga imana wakumva unaniwe kuko hari igihe bakuvuga urusaku bakakuvuga ukumva umutima urananiwe uragenda ukegera bene zo ukabaturira ukababwira ko iki kintu bakuvuzeho atari cyo hmm. ukababwira ko utagikora hmm. noneho bakagusengera ugasubizwamo intege ariko ntute umurimo w'imana ngo bakuvuge nawe ujye kubavuga hanze ahubwo iyo bakuvuze urabababarira ngewe ntabwo nigeze njya no mu rubanza kuregana eh, cyokora rimwe mu rusengero baranjengereje mm. tubivugira imbere ya pasiteri ndavuga nicyo kora kuburana sinigeze mburana mm. ngewe uno muntu wambeshyeye namanike ikiganza twese tubimanike uwiteka imana azaza aca urubanza narize amarira menshi cyane mm. mwarize baravuga bati koko ibintu mu mubyihorere uwiteka imana zacu urubanza hanyuma hanyuma aba abayobozi bo muri adeperi iyo bumvaga ibyo bintu biri kuvugwaho ntabwo bakorebaga nabi ngo babe baguhagarika nko mu murimo w'imana ntabwo nigeze mpagarikirwa ikintu cyitwa uburozi mm. ntabwo bigeze bampagarika kuko ntabwo bari kubibonera ingingo ariko hari umugabo njya nshima umuvugabutumwa witwa teofile mm. yaje mu gihe cyanjye cy'ikigeragezo gishyushye mm. kimaje kugera hagati ni nawe wakinjiyemo cyane bikomeye teofile yaravuze ati mukozi wima ati nasenze imana ngewe ubwanjye nijoro ati imana inyereka kurengana mm. ati nabyiboneye nanjye nibwo nasenze mbona ngewe na teofile twararanye mu masengesho iryo joro ngiye kubona ngo umuntu teofile aragiye nanjye ngo ndagiye ngewe ngo nari njyanywe n'itorero nabonye ryari rije imbere y'umuryango mpita mubwira njye mbonye itorero rinjyanye kandi haje abapasiteri batatu ni kandi mbona urwego mfite bibiriya ndazamutse ngeze ku ijuru mpabwa intebe mpabwa n'icyumba mpabwa n'ibikoresho by'akazi mm. ntimpabwa na bibiriya mbwiriza abantu batatu ngewe ibyo bintu biranyobeye arambwira tugiye kujya mu ivugabutumwa tofira nawe rero mbona agiye ubara irwamagana ariya irwamagana niho arimo gukora umurimo w'imana mm. imana yagiye ibinyereka ariko yamfashe umugongo mm. yajyaga mpumuriza akambwira ati humura abakozi b'imana bambara imbaraga abantu ntibaza kubabwira ibitari byo bumvishije by'amagambo mm. ubu nicyo cyishe n'amatorero mm. amatora ashenywe n'abakozi b'imana batumva ukuri ngo bahagarare mu kuri mm. bahagarare mu mwanya wa yesu kirisitu bamuhagararire nk'iby'ukuri bamuhagararire hari n'abapasiteri batazabona ijoro uzi ikintu kizatuma batabona ijoro bazabura ijoro kuko bajya batega amatwi bakumva amabwire bakumva amabwire eh, kandi barangiza bakayagenderaho mm. wenda akareba kuri runaka akareba ku cyubahiro cye icyubahiro cyuriye akakireka noneho akita ku by'uyu nguyu akabogamo mm. bariya abapasiteri ntabwo bazabona ijoro mm. bene data abakozi b'imana imana yangize pasiteri kugira ngo mbahugure kugira ngo abankurikiye mu nyumve ariko mu nyumve neza ntimuvuge ko ndi umugore urimo gusenyiza ngewe ndabasaba ndabinginga cyane nujya kuvuga ijambo uri umushumba uri umukozi w'imana ujye uhagarara mu kuri utarebye hirya no hirya no hino uca urubanza nk'uko ruri ube nka wa mucamanza warengeye umupfakazi mm. uca urubanza uko ruri uhuza abantu uko biri utagize ahantu ubogamo mm. utarebe no kuvuga ngo uyu nguyu afite ibi uyu nguyu afite ibi aza mu rusengero agakora ibi oya ahubwo uca urubanza uko ruri ibyo ni byo imana ishaka nibwo abantu uzabona amatora atumbagira nibwo uzabona igihugu cyacu cy'u rwanda cyubakwa n'abantu bakorera imana basenga by'ukuri kandi ibintu bigenze neza n'abarinzi b'umutekano wa mugani wa wamuririmbye ngo abarinzi b'umutekano ntibazabayo bigenze gutyo abakozi b'imana bapasitera abashumba bakubaka igihugu cy'u rwanda bakagitunganya cyane mm. bagitunganya ibyo perezida wa repubulika akunda kuvuga akavuga ati “Mukoresha ukuri wasanga igihugu cy'u rwanda abakirisitu aribo bacyubatse ugasanga baragihinduye hmm. burya ngewe ntinya umuntu ubeshyira undi hmm. ngewe niyo ndimo kuvuga ukuri ndimo kubwiriza mbanza kubabwira ngewe inzira naciyemo z'ibinyoma ndavuga nti umuntu ubeshya icya mbere ntazajya mu ijoro kandi sinjya nkorana n'abanyamasengesho babeshya bacumugatanya ukaza hmm. ukambwira ngo uriya muntu yambwiye ibi ibyo bintu ntabwo ari iby'ukuri nta nubwo ari byiza yesu nashimwe ndabinginze rero nabasabaga kugira ngo ndetse burya nubwo nababwiraga ngo ikintu nabafasha ikintu nabafasha ni ugukoresha ukuri bakubeshyere ariko ureba imbere utumbire ureba aho ujya kuko bariya barimo kukuvuga baragukurura kandi batumwe baba batumwe na satani ngo akuzane noneho weho reba imbere reba imbere ukoresha ukuri mm. nimba bakubeshyira wisubira inyuma ngo ujye kubatera amagambo nabo bagutera amabuye mm. kuko bagutera ibuye nawe wagaruka kubatera amagambo amabuye akaba menshi uba urimo kwica ubutumwa icyo nabasabaga ni ukwihangana narihanganye cyane bifatika uwiteka niwe uri imbere yanjye arimo kubitunganya ndashima imana yankijije n'amaguru nageze igihe ndononekara ndwara amavi amaguru arabyimba cyane ntabwo nari nzi ukuntu ajya muri tuwarete yicaye nagombaga guhagarara byari byaranze ariko uwiteka imana iyo uri mukuri n'indwara z'ubumuga zirahunga kandi nakize nta muganga umvuye nta n'ahantu nigeze nivuza nagiye kumva numva ndakize ariko nakize ngeze mu mujyi wa kigali e, n'iryo jambo ryaranejeje ngo muze tugume mu murwa mm. ngo dutegereje isezerano <laughs> yesi ashimwe iyi ntegereza ibye ndacyari mu guhuzagurika kandi mu mujyi ariko uwiteka imana arahari Eh, ntegereje ko yambwiye ati nzaguha inzu mu mujyi wa kigali nzagutuza yesu nashimwe ndarindiriye isezerano amasezerano yanjye uko akurikiranye ubu ndimo kugenda ndeba ndarindiriye eh, Bizazane biraza ariko nkarindira eh, nkanyeganyega ariko nkarindira Eh. reka usoze kino kiganiro cyacu dusengera imana usengera eh. nk'umushumba nk'umukozi w'imana nk'umubyeyi ah, usengera abantu bafite nzay’Imana eh, abantu bakunda kuba bakabyiteyemo bakitera mu bintu mm. bitanahari turashaka ko udufasha gusengera umuntu ufite nzayImana iyo ariyo afite yose nzakugirira neza nzaguha umugabo nzaguha imodoka nzaguha inzu nzaguha umwana iyo nzayimana turashaka ko udufasha kuyisengera yihute mm. Mm, kuko abantu barananiwe barindiriye ku musozi igihe kirekire mu butayu bumaze kuba bumazemo igihe kinini dushaka eh, gusenyera eh, nzayimana rero umukozi w'imana ndashima imana buriya ahantu ngiye kugaruka uriya mugeni uriya mugeni wa ndere namubonye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi mm. nibwo imana yamunyeretse mm. eh, nibwo imana yanyeretse umugeni nzabona umugeni wanjye nzabona mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi mm. ndimo gusengera ahantu mu butayu ubutayu ntabwo bwemewe mm. ariko ujya wihererana n'imana yawe mm. nagiye ahantu gusenga eh, bahitaga nyamutegera hitwa eh, nyamutegera nagiye kuhasengera n'ahitwa rwabudigo nagiye no gusengera ahantu hitwa ku isumo hagati ya muhura na giti hariya eh, muri giti kuko abacuzi ndimo eh, kubaza imana amakuru umwana yari ageze mu gihe cyo kurambagiza ariko icyo gihe nibwo nabwiwe imana yambwiye iti nibwo imana yambwiye umugeni uwo ari we mm. kandi irambwira ngo ari mu mujyi wa kigali eh, ubwo hari abantu bananirwa ugafata ibitari byo mm. eh, ugasenga ugasenga imana ikakubwira iti nzakugira gutya iti nzaguha ibara ry'umukara warangiza ukajya gufata iry'umweru mm. iti nzaguha ibara ry'ubururu urangiza ukajya gufata iry'icyatsi mm. eh, wowe urasenga ugategereza warangiza ugasaba n'ibimenyetso mm. eh, nagendaga nsenga umwana igihe kiragera nkabona arimo kunanirwa ariko nawe arasenga kuko yari amaze kumenya amakuru icyerekezo mm. eh, ibyo rero nibyo nashaka kubwira abantu ngo bihangane bareke gucika intege kuko imana iyo yavuganye nawe ijambo iraririnda burya irinda ijambo ryayo kugeza igihe risohoreye ikarinda n'uwo yaribwiye nararwaye indwara zikomeye cyane nahuye n'ibizazane bikomeye ariko sinagombaga gupfa ibyo nabwiwe ntaragera eh, i kigali n'ubu ngubu ntabwo ngomba gupfa inzu yanjye ntarayigeramo eh, kuko yambwiye inzu muri uyu mujyi wa kigali mm. eh, ninyibona nzagaruka mbibabwire kandi mfite ibimenyetso birenga kimwe yesi ashimwe rero mm. ni ukuri abantu n'ibihangane bategereze isezerano isezerano ry'imana rirarushya kandi isezerano ry'imana ngo iby'imana birya barara ngo birya abarambije mm. abarambiwe batashye mm. Mm. ugomba kurambya ugategereza iyo ubuseze ukavuga uti mbaye ngiye isezerano ririmuka ugomba kuzasubizwa ku wa gatanu wagenda ku wa kane rikongera rigasubira inyuma rigafata undi mwaka ukawurangiza abantu be barimo kwiyicira ikiguzi barimo kwiyicira mu kiguzi umuntu na abakobwa ntibarindire bategereza abagabo babwiwe burya nta nubwo umuntu asaza iyo uri mu isezerano ntabwo usaza kandi uba ufite umuntu urimo kukubwira ati humura agasunika akomeza asunika wumva hareruya nk'ubu ngubu ajya ambwira ati ndagusubiza itoto mm. hinduka umwana muto nk'ubu hari abakecuru twabyirukiye rimwe hari abo njya mbona barunama bagenda bunamye ariko urabona ko ngenda nemye kubera kuko hari ibintu imana irimo gutegura ko ngomba kubona ntabwo nakubwiye ko mfite abuzukuru cumi na batatu hmm. eh, cumi na batatu ndabafite n'abuzukuruza baraje hmm. baraje cyane umukobwa wa mbere nyine afite imyaka cumi n'itandatu hmm. eh, umwuzukuru bumva bataje se eh, kandi yambwiye ko nzinjira no mu mva yanjye nshaje neza hmm. ntabwo ngomba kugira ubwoba mfite ijambo eh, abantu none barindira isezerano hmm. amasezerano ni meza cyane iyo ugenda wumva isezerano ugenda uhabwa n'imbaraga hmm. zo gukomera no kubigumamo gusa iyo uciye ku ruhande imana ntabwo igendana n'abantu bavuyangana abanyakavuyo burya imana ntabwo ijya ikorera mu kavuyo irabanza ikareka ukigaragura hirya iyo ngiyo ukongera ukagaruka ukagaruka ariko ntigikwanga irakwakira ariko uba wataye umurongo ibyiza rero ni uko twareba imbere tugategereza igitondo eh, nicyo nabifurizaga ni ukuri abantu barindire abakobwa barindire abamama barindire abapfakazi rwose njya mbona nk'umuntu ukabona arapfakaye afite nk'utwana tubiri bihangane mfite umumama witwa regina hari ikinyinya mm. asengera ku mudugudu w'ikami mu birembo mm. Eh, yitwa Regine Nyirahabineza yapfushije umugabo icyenda kane twapfakariye rimwe ariko yari amaze kubyara akana umugabo yari asize afite inda y'amezi atandatu ubu aka kana niko afite n'uyu munsi ubu kabyaye kabiri hmm. uwo mu mama ejo bundi twari kumwe ni inshuti yanjye cyane kuko yabashije kwihangana nawe ntiyanduza hmm. twagendaga dukomezanya iyo yabaga yabonye udufaranga yazaga kumpahira kaza kagura inyama agateka kagaburira abarati ntimukifuze akazana agasurura agashigisha ati mbana munywe akadukorera ubugari akadutekera ibintu by'i kigali akaza akansura abantu mujye musurana mususurutsanye mufatanye mu rugendo uriya muntu yarankomeje yamusabira umugisha nawe nabyumva yumve ko musabiye umugisha eh, ubu ni umukecuru nawe ariko arashima imana ni umuririmbyi arakorera imana abantu umuntu arapfakara kumva byacitse atuye umubiri mubiri sindi buwushobore ubundi se umugabo ni igisubizo ntabwo nubona umugabo ntabwo ari buze kuba igisubizo cyawe buriya umugabo iyo yamajije kuva mu mubiri wowe ugombye gusaba ibimenyetso byinshi ukabaza imana y'uko uwo mugabo ubonye ari umugabo wawe ugategereza kuko hari igihe ugira utya ukaba ushatse hora abakobwa wa mugabo w'igihanda ukaba n'ibigeragezo noneho ukabura byiteye nk'ubu ngubu njya ndeba aho ngeze ahangaha ngeze ahantu heza cyane ngeze ahantu abana bazi kumbwira ko ndi inyangamugayo hmm. nabaye inyangamugayo nabaye inyangamugayo njya nibaza nanjye iyo nicaye hareruya iyo nicaye njya mvuga ko nabaye inyangamugayo y'ikirenga hmm. eh, kubera kuko ni ibirushya byari byinshi cyane ariko uwiteka imana akajya agenda ambwira ati ihangane ihangane nkabigumamo ubu rero umuntu arapfakara nijoro yamara nk'umwaka um, ukwezi ukabona afite umugabo mm. ubwo se aba noneho yamara nk'amezi atanu wa mugabo ngo yaragiye mm. ukaba uriyanduje witeje irari ritari bushire kandi biguteye no kwandavura mm. ukaba urandavuye ibyiza ni uko wasenga ugategereza ugategereza imana ntuve mu birindiro ukaba ubya kandi kana rero kana kavutse ku wundi mugabo ukaba ukazanye kuri ka kandi wa mugabo yasize mm, ukaba ubyaye amahari mm. inzira zibaye ebyiri ukaba uratangiye uratandukiriye nta bunyangamugayo burya ngo igihemu inzara irashira mm. tujya dusonza tukaburara ariko ahantu wibye ntabwo igihemu kijya gishira eh, burya kandi biratandukanye kwiba no kwikopesha ntabwo ari kimwe eh, ugomba kugenda hariya ukiba ugomba kwikopesha ukambura wazagera ahantu wambuye ukahaca ntuhanyure ariko ugashakisha uburyo wakwishyura ukazagaruka ukishyura ariko iyo wibye nubwo nubwo wavuga ngo nibye uragaruka uba wibye ariko iyo ugarutse ukabasaba imbabazi barakubabarira ariko iyo utabasabye imbabazi ngo inzara irashira ariko igihemu ntigishira hmm? urumva uwo mugayo nshimye imana rero ko imana yandindiye aho hantu ariko abantu bari aho hantu bakaba bafitemo ibyo bigeragezo bakaba batabasha kwihangana ni ukuri mbasabiye kwihangana nta kintu cyiza nko kwihangana abana banjye bajya abakwe banjye bajya bavuga bati mubyeyi wabaye intwari areruya njya mvuga ngo njye mama wanjye mfite mama ni umukecuru afite imyaka mirongo inani n'umunani ni mm. umukecuru mm. ariko ni umukecuru ukomeye kuko nawe namubwirije ubutumwa bwiza arakizwa mm. Eh, yabonye ibintu bindiho aravuga ati nanjye ndakurikira yesu mm. ariko mama wanjye ajya ambwira ati wabaye intwari ajya ambwira ati mwana wanjye wabaye intwari kandi koko nabaye intwari mm. eh, ntabwo ari ukwihamya ni ukuri abankurikiye aho mu gihugu cyo hanze waba uri umuzungu waba uri umwirabura wowe unkurikiye urasabwa kwihangana mu kigeragezo ugezemo runaka mu kigeragezo cy'amadeni mu kigeragezo cy'ubukene narakennye naciye inshuro nahinze ingarandi nagiye guhingira umuntu mpinga ingarandi umunsi umwe kugira ngo abana baburare gahinga cyane sintaye ngewe nikoreye imizigo najyaga njya kwikorera imyumbati ahantu bita bitsibo mm. ku isoko hariya umurenge wa giti mm. eh, nkagenda nkikorera imyumbati mu gifuka cya kindi bazanamo amakara mm. igifuka cy'amakara kirabazanamo amakara nkagipakira nkagisoza mpetse n'umwana wanjye w'umukobwa wa bucura ngaheka umwana nkakikorera nagera ahantu ku gasozi nka abana bakaza nkasanga bahicaye bakagenda baca uduce bakanyakira eh, kugira ngo abana babone uko barya ariko ntagiye gusaba abandi bantu ngo njye gutesha abagore b'abandi umutwe hmm. nari mfite n'abagore bajyaga baza kumviriza aravuga bati uriya mugore koko birashoboka ko atazadutwara abagabo abagore namwe mufite abagabo mujye mukizwa mwihangane mm. mujye mukizwa mugire agakiza mumenye imana kuko ugomba kureba mugenzi wawe yahuye n'ikibazo ukamufuhira ugatandukira ukavusha amaraso atariho urubanza mm. ukababaza mugenzi wawe ukamukekera ubusa mu bitamuriwe mm. bajyaga bankeka umuntu akankeka akaza kumviriza yabona nk'umugabo aciye nagize inzu y'ibyatsi abantu bati ntawayisakara byabaga bikomeye ariko nsaba abantu b'abamama niba mugenzi we yapfakaye ahubwo we bigiremo uruhare wihutire kujya kumufasha nubona yambaye ubusa umushyira agatenge akambare kuko ntabwo uyu mwambaro twambaye uyu mwambaro twambaye ntabwo umugabo ajya apfana n'umugore ntabwo bapfira umunsi umwe umugabo apfuye umunsi umugore akazapfa ikindi gihe nicyo kintu kibabaje niyo mpamvu rero ugomba kuvuga uziganya ugakunda bagenzi bawe mu kigeragezo binjiyemo ubwo nababwiraga ibintu byo kwihangana no gutegereza eh. Eh, reka tuvuge ngo kwihangana nibyo bya mbere kandi kwihangana bitera kunesha kandi ngo mureke kwihangana bisohoze umurimo wako mm. eh, n'ubundi ndimo gukomeza gusaba imbaraga z'umutima ngo imana inshoboze ku gihugu ndimo kujyamo kirantegereje umuririmbyi yaravuze ngo igihugu cyiza kiradutegereje imyaka mirongo itandatu n'ine niyo nzi ndangije mm. ubwo rero iyo nshigaje imbere njya mbwira imana ngo mana unyambike imbaraga kandi untabarire muri uyu mujyi wa kigali uwundengereremo ah. icyo kintu njya nkibwira imana Eh, cyashoboka yuko wanamara n'indi eh, reka mbasengere mbaragize imana abapfakazi bapfakaye bageze muri cya kigera mu kigera cyanjye nari ngezemo muri ya myaka mirongo itatu muri makumyabiri n'itanu bageze mu myaka y'ubukure ariko reka mbasengera imana baba batunguwe iki kintu eh, gupfakara ni igihanda gikomeye cyane reka mbereke imana kugira ngo imana ibashoboze reka nsengere abakobwa bananiwe gutegereza ngo bategereze ko Yesu agira neza ko yabatabara akabateturura reka mbereke imana reka nsengere abagabo eh, hari ukuntu abagabo nabo bageraho bagatingo ugasanga bazereye reka mbasengera abo baba bananiwe nabo gutegereza bananiwe kwihangana irari bayoboye n'irari ry'umubiri wabo reka mbereke imana reka nereke imana abarwayi barwaye ko uwiteka yarambwiye ngo icyo nzasaba nizeye ngo azakinsubiza reka mbasengere mbereke imana data wa twese mwiza ntwari ku rugamba rudatetereza abakwisunga hareruya uri umunyembaraga uri umunyamaboko oh, hareruya hareruya hareruya nsabiye abapfakazi imana batarakumenya n'abakumenya imana bakiyabagiza ndabasengeye ubambika imbaraga nyir'ibihe ayi data wa twese batera urushinge rw'ikinya ubarinde gusubira inyuma ubarinde gutatana ubarinde gutabana amana arizo nshingano wabahaye ubakomeze ku munsi mubi abashonje ubagaburire abambaye ubusubambike babuze uko bigenza ubarengere ubatabare mana sengeye abarwayi nyagora ku ngoma abarwayi batabara bari ku gisasiro ubarengere ubambike imbaraga abarwaye kanseri za diyabete batabare nyir'ibihe wigaragariza abantu bawe rwose sengera igihugu cyacu cy'u rwanda ukiyoboremo amahoro imbaraga z'ijuru zicyura urukiremo ubwiza bwe bukigeremo mana yanjye mwami wanjye marayika ushinzwe umutekano yururukira ahantu muri iki gihugu cyacu tubona ubwiza bwawe urakoze rero kuko uri imana sengeye databuja mwiza ibyiciro by'abakobwa mwami abakobwa bakuze bageze mu bukure batangiye kwirebaho mana ubereke kuri umukiza neza kandi ubigaragarize urakoze bakomeresha imbaraga z'umutima kandi ubahoze mu bihe bidashira izina ryawe nirihimbazwe mu izina rya Yesu eh, reka mbasengere mbaragize imana abapfakazi bapfakaye bageze muri cya kigera mu kigera cyanjye nari ngezemo muri ya myaka mirongo itatu muri makumyabiri n'itanu bageze mu myaka y'ubukure ariko reka mbasengera imana baba batunguwe iki kintu eh, gupfakara ni igihanda gikomeye cyane reka mbereke imana kugira ngo imana ibashoboze reka nsengera abakobwa bananiwe gutegereza ngo bategereze ko yesu agira neza ko yabatabara akabateturura reka mbereke imana reka nsengere abagabo eh, hari ukuntu abagabo nabo bageraho bagatingo ugasanga bazereye reka mbasengera abo bananiwe nabo gutegereza bananiwe kwihangana irari bayobowe n'irari ry'umubiri wabo reka mbereke imana reka nereke imana abarwayi barwaye ko witeka arambwiye ngo icyo nzasaba nizeye ngo azakinsubiza reka mbasengere mbereke imana data wa twese mwiza ntwari ku rugamba rudatetereza abakwisunga hareruya uri umunyembaraga uri umunyamaboko oh, hareruya hareruya hareruya nsabiye abapfakazi mbahana batarakumenya n'abakumenya imana bakiyobagiza ndabasengeye ubambika imbaraga nyir'ibihe ayi data twese batera urushinge rw'ikinya ubarinde gusubira inyuma ubarinde gutatana ubarinde gutabana amana arizo nshingano wabahaye ubakomeze ku munsi mubi abashonje ubagaburire abambaye ubusa ubambike ababuze uko bigenza ubarengere ubatabare mana sengera abarwayi nyagora ku ngoma abarwayi batabara bari ku gisasiro ubarengere ubambike imbaraga abarwaye kanseri za diyabete ubatabare n'ibihe wigaragariza abantu bawe rwose sengera igihugu cyacu cy'u rwanda ukiyoboremwe amahoro imbaraga z'ijuru zicyururukiremo ubwiza bwe bukigeremo mana yanjye mwami wanjye marayika ushinzwe umutekano yururukira ahantu muri iki gihugu cyacu tubona ubwiza bwawe urakoze rero kuko uri imana sengeye databuja mwiza ibyiciro by'abakobwa mwami abakobwa bakuze bageze mu bukure batangiye kwirebaho mana ubereke kuri umukiza kandi ubigaragarize urakoze bakomeresha imbaraga z'umutima kandi ubahoze mu bihe bidashira izina ryawe nirihimbazwe mu izina rya Yesu